रोज 1.3 billion litre waste water Ganga में जाता है हजारों इंडस्ट्रीज का अनट्रीटेड वेस्ट भी गंगा में गिराया जाता है लेकिन फिर भी गंगा के पानी में कभी कीड़े नहीं लगते अगर ये चमत्कार नहीं तो और क्या है हिंदुइज्म में गंगा को देवी माना जाता है और लोग इसकी दूसरा तरीका है श्रद्धा और प्यार दिखाने का जिसकी पूजा करते हैं उसी को गंदा करते हैं ये अनफॉर्चुनेट है कि इतने प्रयासों के बाद भी ये रुक नहीं रहा पर इतने गंदगी के बाद भी गंगा के पानी में एक बैक्टीरिया तक नहीं पनपता वेल इसके बारे में साइंस क्या कहता है चलिए मैं आपको बताता हूँ साइंस के अनुसार गंगा में सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टीज है और ये प्रॉपर्टीज दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं anti microbial effect and high amount of oxygen in water of Ganga Chandigarh based institute of microbial technology के रिसर्च के अनुसार गंगा के पानी में बैक्टीरियो फेज पाए जाते हैं जो गंगा के पानी को साफ रखने में हेल्प करते हैं अब ये बैक्टेरियोफेज क्या है बैक्टेरियोफेज एक तरह का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है और इसे गंगा के पानी में पनपने नहीं देता गंगा के पानी में बीस से भी अधिक तरह के बैक्टेरियोफेज पाए जाते हैं जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ लड़ सकते हैं जो टीबरक्लोसिस निमोनिया और कॉलरा जैसे रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं अठारह में ब्रिटिश इंडिया के government analyst doctor Hanbury Hankin ने जब हिंदुओं को डेड बॉडी को गंगा में फेंकते देखा तो उनके मन में क्यूरियोसिटी हुई आखिर इतने डेड बॉडी गंगा में फेंकने के बाद भी महामारी क्यों नहीं फैलता और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर हैंकिन ने ने एक कॉलरा विक्टिम के पास से गंगा के पानी का सैंपल लिया जिसमें कॉलरा के बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन सबसे हाई था तीन घंटे बाद डॉक्टर हैंकिन ने उस पानी का निरीक्षण किया and he was surprise sample के बैक्टीरिया मर चुके थे जबकि वही बैक्टीरिया साफ पानी में अड़तालीस घंटे तक जीवित थे ओके बट गंगा का पानी ज्यादा समय तक ताजा कैसे रहता है इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है गंगा के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अन्य नदियों की अपेक्षा पच्चीस गुना ज्यादा होता है आज तो पोल्यूशन की वजह से गंगा का पानी ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता पर पुराने समय में इसकी प्यूरिटी लेवल इतना हाई था किम्पेरोर अकबर सिर्फ गंगा का पानी ही पीते थे उन्हें कुएं का पानी पसंद नहीं था हिंदुइज्म में गंगा नदी के जन्म के पीछे कई कहानियां सुनाई जाती हैं जिसमें एक कहानी राजा भागीरथी से जुड़ा है जो कोसाला के राजा थे कपिल मुनि के श्राप से उनके पूर्वजों की मृत्यु हो गई थी और उन्हीं मृत पूर्वजों के अंतिम संस्कार के लिए राजा भागीरथी ने कठिन तपस्या की और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया and this is the reason why Ganga is also called Bhagirathi ये है इस वीडियो का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए नीचे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा